Dzisiejszy film cyklu opowieści pana Kotuły zaprezentujemy. Powiedz mi to prosto do kamery, powiedz, dlaczego nie mogę tego otworzyć? Bo jesteś głupi. Replay, replay. To było tak. Twój tata troll wziął tutaj, zawiązał sznureczek, tutaj sznureczek i tak je- je- A to tak. A Ręce. To nie to nie To dostał prawa miejskie lat tyle temu, że ty nawet tyle liczyć nie umiesz. Wiesz, że to ten kiedyś Stalin spał, jak jechał na Moskwę. To? Stalin spał, jak jechał na Moskwę, to już się wie, że... Jaki Stalin? Lenin? Nie, car Rosji spał. A z kim? Ludwik XIV. <laughs> Bo ja teraz wiem może. 7 minut. Dałem kartkę. Zazdrościsz mi go w 30%. Jestem. Czemu przyczysty? Bo 30 jest Żydem. A co z pozostałymi 40? Zabrał. Zabrał. Za, zaborcy Niemcy zabrali. Nie, w drugą stronę podnieś. Jo. nie A, i mam taki, muszę tak Party powiedzieć. do garażu. do kamery. Ja mam burą kurę. Pytacie, co to jest burakura? kura? Normalna kura to ma tak łeb tutaj i taki mały syn, takie, takie normalne ma. A bura kura ma taki i do tyłu. Wiesz, że jest coś stworzone Dokładnie, dokładnie tak ma. Jak to wygląda? Burę. Naprawdę ma taką gwiazdę. Opowieści pana Kotuły. Jest tak. Ten nakryć On nie żyje. Już, już matkę sprzedał, ojca sprzedał, widziałem sam. Jak szedł, A tam już szedł, szedł, szedł, i notarki i mówi, że matkę sprzedał. A ja mówię, no to jak matkę sprzedał, to... Jak człowiek, który ma dwóch ojców, może być wiarygodny. Przepraszam bardzo. Jak człowiek, który ma dwóch ojców, może sprzedać matkę? No właśnie. A to nie ja sprzedałem matkę, to matkę. Ja, ja sam widziałem, sam widziałem. Nawet mówi, Dawid, chodź, zjemy razem. ja mówię, nie, nie zgadzam się z tym fajny no, początek. Początek y, Dawid Kotuła, prezentacja maturalna. Matka jest tylko jedna. Zrobiłem dalej. Powie temat, powie temat. No, mów y, Dzień, do, dzień dobry, Wysoka Izbo. To jest temat, dzień dobry. Jest. E, Andrzej Sapkowski, wesele. tak, Andrzej Jeszcze raz to. Raz więcej. Jaki masz temat? Dawid Kotuła, prezentacja maturalna. Witam Wysoka Izbo, nazywam temat. temat. Jaki masz temat? E, e na podstawie, mam soczek ty, na podstawie po, prozy, poezji, prozy. Ej, która godzina? Mówisz Jaki masz temat? E, no, no. E, węglowodony. <laughs> Tak więc, temat jest... Y, Następujący? No, rozwinięcie, na, e, inaczej. Ogarnij się. Eee. Ale nie, nie, na E. Nie, no eskalacja tylko... Ekran. Nie, etos, nie etos. Taki jak coś Tarczyńskiego na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego. Zbranej y, Andrzeja Sapkowskiego. Epopeja. Nie epopeja. Rozwinięcie inaczej. Ewolucja, no. Ewolucja, o, ewolucja kodeksu etyki na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego. Ale nie zacząłem jeszcze, no. Szeroka komisja, no się Dariusz Kotuła. Szeroka komisja. To jest Lanos model 2003. <laughs> Lanobot? Lanobot. I teraz tak. Transformacja! Deformacja. Deformacja. Tutaj ma silnik. 15 litrów. Czemu 15? A, 16 się nie zmieściło. No, ile ma koni? Milion koni mechanicznych. I dwa prawdziwe. Na każde koło dwa, czyli razem 6 mocno zadawać, on będzie jechał mocno zadawać. Ojciec się Wiem, że się świeci, Jak ale... się wydaje, No brudne jest, to czyste. Mam, mam, mam, mam po pierwsze. Proszę tego masz efekta? Już dawno. Tutaj... Ktoś się mnie pytasz, już tak. Tak uratowałem. Co? Tak. Nie, naprawdę. Ty mi nie wiesz. A jeżeli mi się nawet ten Mass Effect śnił, że, że mieli danie, że były komentarze szepate, komentarze szepate tak, mieli dla mnie nowe zadanie, że w kosmosie pojawili się nowi obcy, którzy mają 90% ciała, to mają oczy i mogą bardziej widzieć niż my i dlatego trzeba ich O Jezu. Lord.